бүгін жоқ қоя түгелбайке түгелбай интернетте не жаңалық екен интернетте биыл топчусу жоқ көйнөк мода болатмыш о шындығын құрғыр көрсө мен анда он жылдан бери эле мода көйнөк кийип жүрдүм да түгелбай неге бир да көйнөгүмдүн топчусу жок